Allah Ekber. Allah Ekber. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Şunu Muhammed Resulullah. Ya Allah. Subhanallah. Yaxşı yaratlara ziyət qızı. Allah'ın ziyyəti Allah. Allah. بالله قران طول الوقت بسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اغاني انتشرت الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب olloh yurtimizga tinchlik ber olloh hali ber yo ishonch qara qara qara allohu akbar yurtimizga fayz baraka alloh muhammad sallallohu alayhi vasallam ummat qilgan alloh ko'chmas mulk bergan o'pkalariga ishlaringizga alloh يا أيوة، الله تعالى استغفر الله قدر يديش باصني بين الله الله يا رب العالمين سبحان الله الحمد لله الله اكبر قراني بركاتين يا رب الغايبين اتفضل الله بركاتين يا رب يا iymoni barkamol qil yo robbim ey allohim onamizga uzoq uzoq umr ber kasallaga davo يا yo robbim allohu akbar yo'talib yo'qotib Şükürler olsun. İnşallah. Ciğerlerimde dertlerimde Dağ veriyor Rabbim. Kasıplarımızı fayzi bereki veriyor Rabbim. Ana fariştelerin gayret koruyorsan mı? Gayret koruyorsun. İlahim sancar o'g'il malikani ukasi bo'lmish sanjarga o'g'il farzand ber yo rabbim sog' salomat osmonga osmonga tepaga osmonga sog' salomat turmush butun o'g'il ber yo rabbim sanjarga allohu akbar